орнотууда электр тогунун магниттик талаасынын таасири аркылуу ом мындай сунуш киргизди эгерде өткөргүчтүн үстүнө ийкемдүү жипке магнит жебесин илип койсок жана өткөргүчтөн электр тогун өткөрсө анда магнит жебеси бир нече бурчка кыйшаят бурулуу бурчу электр тогунун параметрлеринен көз каранды ом кулондун идеясын колдонуп айлануу таразасын иштеп чыкты бул айлануу таразасы аркылуу аныктады эгерде өткөргүчтүн узундугун узартса анда магнит жебесине таасир эткен күч азаят вольт мамысынын элементин көбөйтсө анда жиптин кыйшайюу бурчу көбөйөт бул тажрыйбадан ом ток күчү чыңалуу каршылык чоңдуктарынын байланышын сапаттуу деңгээлде аныктады